ကိုယ်ကရင်လုံးမပိုကောင်းတယ်လို့ပိုမြန်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့သူများကိုတောင်းအောင်မခွဲဝေပေးတာတွေလည်းရှိတယ်။ နေ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် delegation ပေါ့နော် အလုပ်တာဝန်ခွဲဝေပေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ delegation ကောင်းရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတာဝန်ခွဲဝေပေးမှုပုံစံတွေကကောင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ employee တွေမှာလည်းပဲ scale တွေပို့ပြီးတော့တက်လာစေတယ်နောက် employee တွေရဲ့ ဒီ resource တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အခြားအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ delegation ကိုလုတ်တဲ့ရတာနဲ့မလုတ်တာ delegation power ရှိရတာနဲ့မလုတ်တာဒီလိုမျိုးလုတ်တဲ့ရတာနဲ့မလုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲဝဏကအဥဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တောင်းတွေမပြီးတာမျိုးတွေနောက်ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့အဲဝန်ထမ်းတွေရဲ့ scale တွေကိုကျွန်တော်မြင့်တင်ရမရောက်တာတွေလေ့ကျင့်ပေးရမရောက်တာတွေလည်း ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တချို့ကကြောက်လဲကျွန်တော် delegation ဆိုတဲ့အလုပ်တောင်ခွဲဝေပေးမှုတွေမလုတ်ချင်ကြတာရှိတယ်မလုတ်ချင်ကြတဲ့အကြောင်းအရာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ကိုယ်ကရင်လုံးမပိုကောင်းတယ်လို့ပိုမြန်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့သူများကိုတောင်းမခွဲဝေပေးတာတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အားနာလို့ပေါ့နော်ကိုယ်အလုပ်ပေးလိုက်ရင်သူ့မှာမြန်ဝန်တော့ဘုံဖြစ်သွားမလားဘာတန်ဖြစ်သွားမလားဆိုတာမျိုးနဲ့အဲဒီလိုမပေးဖို့အားနာတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပေးရတဲ့အခါမှာပေါ့ကိုကွက်ကိုဒီအလုပ်ကိုကြိုက်လို့ကိုလုတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် ယ့်ကိုဒီအလုပ်ကိုကြိုက်လို့ကိုသူများကို delegation မလုပ်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲတချို့ကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့ delegation power မရှိလို့မလုပ်ဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ delegation power ပေါ့သူများကိုအလုပ်တာဝန်ခွဲဝေပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ခွဲဝေပေးဖို့လည်းတင့်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီက delegation ကိုစနစ်တကျအသေးချာလုပ်စီချင်ပါတယ်အလုပ်တာဝန်ခွဲဝေပေးတဲ့ကိစ္စတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်တာဝန်ခွဲဝေပေးတော့မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ဘသူ့ကိုတောင်းခွဲဝေပေးမှာလဲပေါ့နော် whom ပေါ့ဘသူ့ကိုတောင်းခွဲဝေပေးမှာလဲအဲ့တောင်းခွဲဝေပေးမဲ့လူကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတာဝန်ခွဲဝေပေးမဲ့သူကပေးလိုက်တဲ့တာဝန်ကိုလက်ခံယူနိုင်စွမ်းရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။သူ့မှာအဲ့လက်ခံယူနိုင်တဲ့ performance မရှိဘူးဆိုရင်လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုတောင်ခွဲဝေပေးလဲဒါက effect ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အချိန်ကုန်လူပန်းတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ home ပေါ့အဲ့တော့ဘသူ့ကိုတောင်ခွဲဝေပေးတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာကရွေးချယ်ဖို့ကကျွန်တော်နံပါတ်1အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုတောင်ခွဲဝေပေးမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်အပိုင်းတွေကိုတော့တောင်ခွဲဝေပေးမယ်ဘယ်အပိုင်းတွေအထိကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးစေခြင်းလဲဆိုတာမျိုးကိုလည်းပဲတိတိကျကျပြောကြားထားဖို့လိုပါတယ် instruction ကြုတ်ပေးထားဖို့ပေါ့နော်ဘယ်အပိုင်းလေးကိုပဲလိုချင်တယ် အဘယ်ပိုင်းအထိတော့ပြီးကျင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုတိတိကျကျပြောကြားထားဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ what ဆိုတဲ့ what ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီအပိုင်းကိုလည်းလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုက when ပေါ့ဘယ်အချိန်တော့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့အတိပေးထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုပေးရတဲ့အခါမှာလည်းပဲ why ပေါ့ဘာကြောင့်ဒါကိုပေးရတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းပဲတေချာပြောကြားထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှ तू က ဒီဟာရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာပါလဲရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုတာ तू ကပို့ပြီးတော့သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာပြီးကျင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကြိုတင်ပြောကြားဖို့လိုသလိုနောက်တစ်ခုကသူတို့ပေးထားရမယ့်အရာတွေလည်းရှိတယ်သူ delegation လုပ်တဲ့ခါမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက် resource တွေလည်းပေးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် human resource ပဲဖြစ်ဖြစ် financial resource ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့ resource တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအလုပ်ကိုချုံချုံမွေ့မွေ့နဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးမြောက်သွားဖို့အတွက်ကိုလည်း suggestion ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအကြံအဉာဏ်တွေနီလန်းကောင်းတွေဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဘယ်နီလန်းနဲ့လုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်နိုင်တယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်တွေလည်းပေးဖို့လိုပါတယ်တောင်းအောင်လွှဲပေးလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့လွှဲပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကအကြောင်းအရာတွေ resource တွေရောခုနက suggestion တွေရောကျွန်တော်တို့ပေးဖို့လိုပါတယ်အာပေးတဲ့အပြင်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာလိုအပ်သေးလဲဆိုရင်တော့သူတို့ accountability ပေါ့နော်ဒီ resource တွေပေးထားတဲ့အပြင်ဟိုမှာတောင်းဝန်ခံခိုင်းတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ဒီအပိုင်းအထိတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်ခံရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ ဒီ accountability ယူရမယ်နော်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြိုတင်ပြီးတော့လည်းပြောကြားထားဖို့လိုပါတယ်ဒီ accountability နဲ့အတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ authority ပေါ့ခွဲဝေပေးတာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ authority ကိုလည်းပဲလုတ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အာဏာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေးထားဖို့ လိုပါတယ်ဒါမှလည်းသူလောက်ရတဲ့အခါမှာမြန်ဆန်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဝန်က suggestion တွေ authority တွေ resource တွေပေးထားပြီးပြီ accountability လည်းပဲခံယူခံပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုထပ်ပြီးတော့မလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်တော့စောင့်ကြည့်ဖို့တွေလိုလာပါမယ်သူတို့ကိုအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့လုပ်တာမှန်ရဲ့လား တဲ့ရလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့တွေလိုအပ်ပါမယ်စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကို့မှာအလုပ်ချိန်တွေမလုံလောက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတောင်းခွဲဝေပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်မလုံလောက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့ monitoring ကတော့တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တာတွေရှိမယ်လိုအပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ control ပေါ့ဒါဝန်ကတက်မှတ်ပေးတာတွေကျွန်တော်တို့ ရှိပါမယ် control လုပ်တာတွေလိုအပ်ပါမယ်အဲ့တော့ control လုပ်တယ် monitoring စောင့်ကြည့်တာတွေလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် feedback ပေးဖို့လိုပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ feedback ကဘယ်နေရာတွေတော့အားနည်းချက်ရှိတယ်ဘယ်နေရာတွေတော့အားသာချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ feedback တွေလည်းပေးဖို့လိုတယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် reward ပေးဖို့လိုပါတယ် reward ပေးဖို့လိုတယ်ဒီအောင်မြင်သွားပြီအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရင် reward ပေးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပေးလိုက်တဲ့တာဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့မှာလည်းပဲလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဒီတာဝန်ကိုခွဲဝေယူလိုက်တဲ့လူမှာလည်းလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် corrective action ပေါ့ဒါဝန်တကအမားပြန်ပြင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိရဆိုရင်လည်းအမားပြန်ပြင်တာလေးတွေကျွန်တော်ပြန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဝန်တကလို့ကျွန်တော် reward တွေပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ delegation ကောင်းကောင်း ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တာဝန်တွေကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်သွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကတခြားအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အခုလို delegation ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောကြားပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် CFAM, caring for well-being.